重さは3トンから5トンあります大変危険ですのでどうぞ広く開けて見守ってください の本町の山神々市からくりは離れ